က်တစုံခယောင်လမ်းမစီးတဲ့ဖနက်တယံကာယာဖနက်အမီလေးပြက်ခါအကာခွေမပါနေဘူးတဲ့မှာချွေးမြက်ရေယိုးစီးသမျှငါသားလေးစားဖို့ရငါသမီးလေးဝတ်ဖို့အတွက်ပါချစ်သမီးလေးမျက်နှာမငယ်ဘူးရ က်တစုံခယောင်လမ်းမှာစီးတဲ့ဖနက်တယံတာယာဖနက်အမီလေးပြက်ခါအကာကွယ်မပါနေဘူးတဲ့မှာချွေးမြက်ရေယိုးစီးသမျှငါသားလေးစားဖို့ရငါသမီးလေးဝတ်ဖို့အတွက်ပါချစ်သမီးလေးမျက်နှာမငယ်ဘူးရလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဘယ်တော့မှရှုံးမပြေတဲ့ဖေ နေကူဘဝခီးလဲချမ်းချင်တဲ့လောက်ချမ်းချမ်းပါစေတာမယာကိုဝအောင်ရှာကြွေးတာမကုံနိုင်တဲ့ဖိတ်ခွန်အားမြတ်မို့ထက်ကမြတ်တာတရားအဖေသာလျင်သူရဲ့ကောင်းပါကဘာပေါ်မှာခွန်အားအကြီးဆုံး အောင်ချင်မပြတတ်တဲ့အမောင်ရံကဘာတချမ်းမေခိုးခိုးပြီးသားတဲ့လာမင်းရေအရှင်မကြီးအသေးကမာတဲ့ကားသွားလမ်းဖြတ်ရှောင်နိုင်နေအဆုံးမရှိတဲ့မိပင်လေးအချစ်စိတ်နဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်သည်တဲ့ လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဘယ်တော့မှရှုံးမပြေတဲ့ပြီနေဘူးဘဝခရီးလန်းကြမ်းကျင်တဲ့လောက်ချမ်းချမ်းပါစေတာမယာကိုဝအောင်ရှာကြွေတာမကုန်နိုင်တဲ့ဖိခွန်အားမြင့်မို့ထက်ကမြတ်တာတရားအဖေသာလျင်သူရဲ့ကောင်းပါကဘာပေါ်မှာခွန်အားအကြီးဆုံး င်းငါနူတဲ့လူမြင်အောင်ချင်မပြတတ်တယ်အမောင်ရံကဘာတချမ်းမင်းခိုးခိုးပြီးသားတဲ့လာမင်းရဲ့အရှုံးနမကြီးအသေးကမာတဲ့ဒါသွားလမ်းဖြတ်ရှောင်းနိုင်နေအဆုံးမရှိတဲ့နီးပင်လေအချစ်စိတ်နဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်သည်တဲ့